Hey guys, what's up? तो my name is Manpreet Singh और welcome to Mr. Singh 1000 Tech Tips and Tricks. दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार ये बंदा इतना खुश क्यों है yes guys, तो आज के इस वीडियो के अंदर इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम अपने करियर की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट बनानी बताऊंगा e-commerce वेबसाइट जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो कोई सर्विसेज सेल कर सकते हो और बहुत सारे पैसे आप लोगों को ऑनलाइन वो चीज़ें बेचकर अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे वो कमा सकते हो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर या वेबसाइट के अंदर कह लो मैं डिजिटल प्रोडक्ट डाउनलोडिंग वेबसाइट बनानी बताऊंगा आप चाहो तो शर्ट जीन्स वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हो वो आपकी मर्जी है और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ सेल करनी चाहते हो अपना पूरा ऑनलाइन बिजनेस चलाना चाहते हो पूरी ज़िंदगी भर पैसे कमाना चाहते हो ये वेबसाइट आपको बनानी आनी चाहिए पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगा पूरा शुरू से लेके आखिर तक क्या क्या करना है कैसे करना है प्रोडक्ट कैसे डालने हैं ठीक है मेन्यूज़ कैसे लगाने हैं और कैसे जो है पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं कैसे लोग जो है आते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर और हमें जो है पेमेंट करते हैं कैसे इन सभी चीज़ों को बेच सकते हैं ठीक है तो पूरा सेटअप ट्यूटोरियल हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार होने जा रही है ये है पहला पार्ट जिसके अंदर हम अपनी पूरी वेबसाइट को first of all all of all पूरा डेमो कंटेंट डालेंगे और अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज तैयार करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज के अंदर पेस्ट पेजेस को पोस्ट को कस्टमाइजेशन करेंगे मेन्यूज बनाएंगे और प्रोडक्ट डालेंगे और पेमेंट गेटवे वगैरह लगाएंगे पूरी प्ले आप जरूर देखना तो hi guys my name is Singh और welcome to mister Singh one thousand tech tips and tricks let's go to the computer screen चलते हैं जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखना वीडियो पसंद आएगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना बहुत ही धांसुदार वेबसाइट बनने जा रही है फ्री में सीख सकते हो आ जाओ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना लेट्स गो यहाँ पर आपने सबसे पहले डोमेन ले लेना है होस्टिंग लेने या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैं आपको सस्ते में दे सकता हूँ फिर उसके बाद वर्ड वगैरह इंस्टॉल कर लेना है ठीक है वर्ड की होस्टिंग चाहिए होगी मेरे से कॉन्टैक्ट एक बार ज़रूर कर लेना वर्ड जैसे ही इंस्टॉल करते हो उसके बाद का सारा काम शुरू होता है ठीक है उसके बाद आपको एक ई कॉमर्स का थीम चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में चाहिए जैसे चार हज़ार पाँच हज़ार का जो है ओरिजिनल थीम आता है आप मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे तो चार सौ पाँच सौ रुपये के अंदर मैं आपको दे दूंगा अब यहाँ पर फ्लैट सम थीम के बारे में बात करेंगे उसे कैसे जो है हम यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं अपनी पूरी वेबसाइट को सेटअप करते हैं ठीक है सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वर्ड के अंदर लॉगिन हो जाना है एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ विजिट माई साइट यहाँ पर मेरी साइट पर कुछ भी नहीं है ओके अब यहाँ पर अपियरेंस के अंदर जाना है थीम्स के अंदर जाना है add new theme and upload theme and यहाँ पर चूज़ फाइल क्लिक करनी है ठीक है जो फाइल मैं आपको दूंगा या आपको जो भी ई e कॉमर्स का थीम मिला होगा वहाँ पर आपको एक जिप फाइल मिलेगी ठीक है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सस्ते में दे सकता हूँ ठीक है चलो यहाँ पर इस थीम को मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर इंस्टॉल हो करना हमने जैसे ही ये कर देना है तो हमारा थीम जो है ऑलरेडी जो है इंस्टॉल हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा थीम है इंडिया का जो है बेस्ट ई कॉमर्स थीम है जो टॉप टेन के अंदर आता है जिसका नाम है फ्लैट सम इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर वेलकम की कुछ रजिस्ट्रेशन है अब यहाँ पर चलते हैं लेट्स गो लेट्स गो कर लिया आप अभी हमने अब यहाँ पर कुछ एंट्री चाहिए नहीं चाहिए यार I don't want it and यहाँ पर मैं इसको स्केप दिस स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ okay create and use child theme पर हमने क्लिक कर देना है देन उसके बाद continue setup Flatsome child theme optional okay continue कर दिया default in then click on continue and यहाँ पर ये सारे आपके प्लगइन्स जैसे कि कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म है नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन है वू कमर्स है Y T H WooCommerce है ये सारे प्लगइन्स आपके इंस्टॉल हो जाएंगे don't worry don't worry about it अगर आपका कोई भी जो है प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता कोई बात नहीं हम मैनुअली उसे इंस्टॉल कर लेंगे प्लगइन के अंदर जाकर एड न्यू थीम सर्च करो एंड उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो बिल्कुल फ्री है ओके अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कंटेंट कंटेंट के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं click all and continue and इसके बाद ये सारे जो है स्टेटस हैं ये आपके सक्सेस हो जाएंगे मतलब चाहे जो है इंस्टॉल डैमो डेटा है इंस्टॉल डैमो कंटेंट है आपकी वेबसाइट एक पूरी डैमो कंटेंट के साथ जो है तैयार होगी जिसके अंदर कुछ डैमो कॉन्टैक्ट फॉर्म होंगे कुछ डेमो जो है पोस्ट पेजेस ब्लॉग्स सबमिशन है प्रोडक्ट हैं बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट पर दिखाई देंगी जो एज अ डेमो आपकी वेबसाइट पर इम्पोर्ट करी जाएंगी उसके बाद आपको उन चीज़ों को बस एडिट करना है आपकी वेबसाइट तैयार है ये सारा काम जो है फ्लैट सम का ये थीम कर देता है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर बहुत सारे स्लाइडर्स लगे होते हैं प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑलरेडी बनी होती है हमने बस सिर्फ और सिर्फ एडिट ही करना है एडिट करना है कस्टमाइजेशन करना है कस्टमाइजेशन करने के लिए मैं पूरी वीडियो से आगे लेकर आऊँगा तो ये पूरी सीरीज़ है पूरी प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो बहुत सारी वीडियोस इसी ई कॉमर्स के थीम पर आने वाली हैं ठीक है अब यहाँ पर मैंने सारे प्रोडक्ट्स को मैंने जो सेलेक्ट कर लिया एंड इसको जो है मैंने सक्सेस कर दिया सारा इंस्टॉल डेमो डेटा कंटेंट मैंने इम्पोर्ट कर लिया नेक्स्ट उसके बाद लोगो एंड डिज़ाइन एक पीएनजी का आप लोगो बनाओ ठीक है चाहते हो तो आप यहाँ पर अपलोड न्यू लोगो के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो आपको कुछ जो है यहाँ पर थीम चाहिए तो इन चारों में से कोई भी थीम आप सेलेक्ट कर सकते हो बट मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देता हूँ ठीक है आपने लोगो बनाना है तो कैनवा एक वेबसाइट है इसके ऊपर जाओगे देन उसके बाद आप कोई भी लोगो वहाँ से बना सकते हो but I don't want it now अब यहाँ पर बहुत सारे थीम्स हैं आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर मैं कोई भी थीम सेलेक्ट नहीं करता एंड यहाँ पर कोई वही चलो यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कंटिन्यू करते हैं help and support agree and continue next step यहाँ पर website is ready now view your website and uh, let's check it out setup setup setup वो कॉमर्स ऑप्शनल है चलो इसको सेलेक्ट करते हैं नहीं हो रहा है कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम अब यहाँ पर हमने इस वेबसाइट के पीछे जो हमारा जो है यू है इसके पीछे से हमने इसको हटा देना है और या फिर हम चाहते हैं तो यहाँ पर वर्ड के डैशबोर्ड के अंदर ही जाकर हम विजिट साइट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को पूरी को जो है देख सकते हैं ये देखो हमारी वेबसाइट पूरी रेडी हो चुकी है पूरा डेमो का इम्पोर्ट कंटेंट आ चुका है अब आप बोलोगे यार फोटोज़ वीडियोज़ तो आई नहीं है एज अ कॉपी राइट आपको सक्सेस या फिर आपकी वेबसाइट डाउन ना हो आपकी वेबसाइट बंद ना हो फॉर कॉपी राइटेड पर्पज़ यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर कोई भी इमेज नहीं दिखाई देगी ठीक है हिडन होंगी आ लग जाएंगी पर आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी ठीक है अब हमने कुछ मैंडेटरी सेटिंग्स करनी है फॉर एग्जांपल हमने जो प्लगइन्स हमारे जो रह गए हैं वो सारे इंस्टॉल करने हैं फ्लैट सम के अंदर जाएंगे यहाँ पर हमें जो है थीम ऑप्शंस मिल जाती हैं ठीक है अब यहाँ पर बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन आपको मिल जाता है ये हमारा नहीं हुआ था इसको हम सेलेक्ट करते हैं ये हमारा जो है हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ और अवेलेबल टूल है या प्लगइन है कुछ भी हमारा रहता है वो हम सेलेक्ट करके उसे कर सकते हैं फ्लैटसम के अंदर चलते हैं आपको ये थीम आपको मिल जाएगा ठीक है ये फुली रजिस्टर्ड होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक लाइसेंस की चाहिए होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको जहाँ से आप ख़रीदोगे तो पाँच हज़ार का थीम है मेरे से ख़रीदोगे तो बहुत सस्ते में दे दूंगा लाइसेंस की के साथ जो है आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो ओके अब ये हमने पूरी वेबसाइट को तैयार कर लिया हुआ है अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएंगी उसके अंदर हम कस्टमाइजेशन के बारे में बात करेंगे ठीक है कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं पूरी वेबसाइट को कैसे तैयार करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो के अंदर इतना ही तो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी सीख सके वेबसाइट कैसे बनाते हैं ई कॉमर्स या अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बनाते हैं और बहुत सारा पैसा लोगों से कैसे कमाते हैं और लोग यहाँ पर आएंगे अपने पैसे देंगे एंड यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा और हम बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हैं all time run time and जो है पूरी ज़िंदगी भर ओके तो चलो इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर okay take care have a nice day